cantata. isso. Le parler, on ne peut pas l'ignorer, cela existe. La vie est devenue compliquée, même pas vous. Than ever. Thank you. Bye.